world is destined to disappear. El mundo está destinado a desaparecer. Uh, it has been called by many names. Se le ha llamado de muchas formas. Uh, in India, it, en India, it has been called Maya. Se le ha llamado Maya. Uh, or illusion. O ilusión. Uh, believe mientras tú sigas creyendo en el mundo, uh, puede parecerte fascinante, uh, excitante, uh, como una historia, como un cuento de hadas. Pero, cuando aprendes a perdonar, y te das cuenta que la dicha está dentro de ti, que no viene del mundo, Uh, you begin to lose interest in the world. Empiezas a perder interés en el mundo. All the dramas. Todos los dramas del uh, mundo. Uh, don't mean the same anymore. Ya no significan lo mismo para ti. You have you rest in a deep peace. Empiezas a descansar en una paz muy profunda. And as we sharing earlier. Y como estábamos compartiendo hace un rato. I gave my mind complete permission to rest. Yo le di a mi mente el permiso absoluto de descansar. And the three-dimensional world y el mundo tridimensional turned very flat, se convirtió en algo muy plano, uh, like a movie screen. como una pantalla de un cine. And then bright lights started streaming in. Y empezaron a alcanzar unos, rayos, unos brillantes rayos de luz. And the whole world disappeared. Y el mundo desapareció. And it's happened to me three times. Me ha pasado tres veces ya. And I never looked at the world the same. Pero nunca más volví a ver el mundo de la misma manera. I was so happy. Estaba tan dichoso. So completely fulfilled. Tan completamente pleno. Uh, by this light. Por esta luz. And I knew it was who I am. Entonces supe enseguida que eso es lo que yo soy. That I was not the images. Que yo no era las imágenes. That the images were very temporary. Que las imágenes eran muy temporales. And once you have these experiences, y cuando vas teniendo estas experiencias, uh, you lose the fear. empiezas a perder el miedo. Uh, you're not afraid of dying. Ya no te da miedo morir. Uh, you're not afraid of what the world calls disasters. Ya no te dan, dan miedo lo que el mundo llama desastres. It's more like a, a movie. Es más como una película. That is very happy. Que es bastante feliz. uh, I call it like a happy dream. Es como un sueño feliz. Where everyone is welcome in your sight. Donde todo el mundo es bienvenido en tu vista. Uh, without any enemies, you have no Sin enemigos, concerns. ya no tienes preocupaciones. You don't need defenses. Ya no necesitas defensas. You don't need protection. Ya no necesitas protecciones. You feel joined and connected. Te sientes unido y conectado con todo. Uh, I have given long talks. Yo he dado largas charlas. people have said, if everyone believed this, y si todo el mundo creyera esto, uh, the world would just el mundo disappear. desaparecería. I said, yes, claro. that's the point. Ese es el punto. <laughs> because the point is happiness. El punto es la dicha. Uh, not prolonging suffering. No la prolongación del sufrimiento. So you don't have to be afraid of Así que no tienes que temer of the world disappearing. que el mundo desaparezca. You just have to focus on the happiness. Solo tienes que concentrarte en la dicha. And realize that it comes from inside of you. Y darte cuenta que esa dicha viene de dentro de ti. Uh, you don't need a certain outcome. No necesitas un resultado específico. In the world. En el mundo. To be happy. Para ser feliz.